genderowa rura, uroda beczki do kieszenia kapusty, baby do garów, a brzydkie feministki do lochu, cierpina z syndrom niedopchnięcia, marketingowy pustogłowy osobnik płci żeńskiej, mózga szmata. Feministki mają staniki wypchane skarpetami. Poziom blondynki jest wyżyną nie do osiągnięcia. Feminazistka.